Ooh, jump shot! Recorded. Nice one. Ooh, jump shot! Recorded. Nice one. Turo na puto. Isa ka ng ganap na bolbol. Okay, oh, another one. Uy, okay, oh, another one. Sabi sa inyo, effective talaga yung ligo minsan eh. Ay, Gamapagpas. Tangina kasi yung kulit-kulit mo, eh, wala kang dala eh. Tangina sabi nung kaampi mo, putang ina mo pre, niler na ito, but down ka na naman? Ang tango mo naman, sabi niya. <laughs> sa may pader mo ba? Meron sa tayo. Ulo, makukulit! Patak mo na ako. Huwag nyo kasing galingan, puta kailangan tirang pang-highlights. <laughs> Gago! Nice one! Uy, si Buddy! Aba! may kotse pa ako. Lagyan natin ang bubong para tayo mauluan. Pasok na lang zone, pasok na lang zone. Ang puta ni rush ni Trey, mandirigma. Nirush mo ba? Dito yun eh. Arigato. Saan? Dalawa dyan, dalawa. Oo, oh, tara, tara lang. Healer na, healer na, healer na to. Bawas na yung isa, bawas. Meron na ba? natin hapon. Surprise! Nice! Kung sino minabaril mo dyan, puta imagination. Shout kay Santen, kay Denny. Salamat to Puta, isa talaga! Paano ka bibigyan na? Paano ka bibigyan ng healer? Pinapalo ko. Akaawa naman ako yung isa lang. <laughs> Ayun, may train. Aray ko, aray ko, aray ko, aray ko, aray ko. Ayun, nasa bubong ang gago. Uy, naka-shield. Naka-shield. Ano si na pero kaya kalaban. Ang kala mo sa shield mo, permanent? Babang, babang, babang, babang, babang. Tumagabang. Ay, putang ina, 60 lang, peke. Gogo, patay na ako sa zone. Katapusan ko na. Twiler mo ako, bilisan mo to. To, patang ina mo to. Tatakbo. Gago! Bumalik ka na baba! Abot na ba yan? Nag-quit sa akin, madam. Nag-quit sa'yo? What the fuck? Lisirap parang nga, di ko Kumapit ka! Tatbo! Bilisan mo! Tatbo! Go, Ratbo! Ratbo, putang ina! Patunayan mo sana na mabilis ka! Pukinig ina! Oh! Putang ina! Master Vite! Ratbo! Oh, putang ina! Nadapa! Diba? Putang ina, ganun ka useful yung ano guys, yung T-Rex. Kaya ako sa inyo kumuha na ng T-Rex. Oh, masunurin pa to, wala lang madalas mong ginagamit. Natumba. Natumba Shout kay Andre, kay Carl, Alam. Ano? and kay JL. Ano yun? Nag-nag-quit sa akin. Nag-nag-quit sa'yo? Ano lang yan? Nablo ako Wala kasi yan, wala kasi. Oh, malakas kasi ka nag-quit. Gusa. Kalaban nyo ha, ah. dalawa na lang yan ha. Ah. Tama dalawa matalo pa kami nito. What pa to eh, malamang. Isa na lang. Isa na lang. Ay, isa na lang. Shoutout kay Ken Ken. Shoutout sa mga gusto sumali guys. Mag-share muna kayo guys. Share is the Huwag pa na isama. Walang forever. Tama, May gunshot dito kanina. You know? Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Putang ina. I follow me yung points. <laughs>